Molina de Aragón entristece. Este miércoles de ceniza se da punto y final con el entierro de la sardina al Carnaval 2023.